дубалдары тунук идиште ар кандай суюктуктун каныккан буулары бар аба бар тез кеңейүү менен газ менен суюктуктун аралашмасы муздайт ошол эле учурда жумушчу көлөмү сүрөткө тартылат заряддталган бөлүкчөлөр өз жолунда суюктук молекулаларынын иондошуусун шарттайт ал эми суюк тамчылар иондордо конденсацияланат вильсон камерасы магнит талаасына жайгаштырылса тректор ийилип калат алар изилденип жаткан бөлүкчөлөрдүн кыймылынын мүнөздөмөлөрүн аныктоо үчүн колдонулушу мүмкүн